Всем привет! Сегодня я хочу поделиться видео, которое сыграло в моей жизни очень большую роль. Это моего творчество, и где-то год или два я жила этим, и я думаю, что вам понравится. Хорошего просмотра! хтось запам'ятає тебе таким, хтось запам'ятає тебе інакше, хтось запам'ятає твої пісні, а хтось раптом піде, не дізнавши, яка була ти, як квітка навесні вже не горять ліхтарі, вони нічого не бачать, вони нічого не знають, тому тебе не питають Кого так палка кохала, кому себе віддавала, для кого посмішку свою ти день у день надягала Ла-ла-ла, ла-ла-ла Ти запам'ятай запам'ятає тебе інакше, хтось запам'ятає твої пісні, а хтось раптом піде, не дізнавши, яка була ти, як квітка навесні. Хтось тебе запитає, чому в житті так буває, нічого ти не встигаєш, на диво часу немає. А милуватися просто чарівним заходом сонця. Ти так не навчилась, мабуть, ти десь помилила. Хтось запам'ятає тебе таким, хтось запам'ятає тебе інакше, хтось запам'ятає твої пісні. До свято піде, не дізнавши, яка була ти, як квітка навесні, яка ти є, насправді ти, така, як квітка навесні, така ти є, насправді ти.